Vėl kažkur balsai tyliai ramiai meldžiasi ir skaičiuoja lietas lašus nukritusius į vandenį. Gal kažkur žmonės žiūri kažkur jūra sukelia bangas, jos kiekvieną kartą nusineša gelmė. Šiek tiek tavęs, gal kažkur. Susiglauda laikos tvirtai, viens už kito mažai aitvarai, nes kartu geriau nei atskirai. Gal kažkur žmonės tyliai ramiai. apkabink Išlėta neskubėk Nebijok nors laik šūkių laukus, vejasi svajonės, tik dar nežino, kad nepavyks. Gal kažkur žmonės tyliai ramiai, jo kažkur kažkam skauda labai, bet kodėl tas kažkas esu aš. Gal kažkur žmonės tyli. nepabėg, išlėto neskubėk, nebijok, nors laikas bėgs, jis mūsų niekada neapės. Gal kažkur žmonės tyliai ramiai. jau kažkam širdis kauda labai, bet kodėl tas kažkas visada esu es.